Buongiorno Andrea, vedo che stai utilizzando questo applicativo e ho visto che vuoi aumentare il numero del personale. Il mio consiglio è, uh, seguendo le tappe che li fai tu, presupponiamo che vuoi inserire altri 5 operatori. Sì? Cominciamo inserendo in uno dei posti 5 righe con la stessa procedura e inseriamo 5 5 sì? 5 nuovi operatori poi la stessa cosa facciamo anche sotto 1 2 eh. per uh, uh, copiare le formule possiamo copiare tutta la riga alla fine dell'applicativo e trasciniamo le formule. Okay. Adesso ci sembra che qualcosa non va. Okay. Eh? Perché? Qua si è inserito la convalida ma uh, sembra che tariffa è cresciuta, sì, e invece noi possiamo programmarla perché se è inserita solo la, la convalida. alla fine noi non troviamo 10, 11, 12 proprio... Ah, ok. Dobbiamo anche... E qua mi ha copiato, mi ha aumentato numero, ma sono rimasti questi. E allora possiamo semplicemente fare così. una mano impanata ok vediamo se davvero abbiamo detto che era questo momento no tanque. BM. Chamou na prova. o tinta.

passiamo questo stessa cosa a partire anche dal primo ok e poi le formule abbiamo informato per prima e abbiamo selezionato tutta la riga. Sì. Copiamo formato, la riportiamo dappertutto. Formato significa uh, cosa facevi tu, unire finisce <clears throat> a linea anciale questo è il formato e allora lo trasferiamo anche su questa area dove non sono unite le celle ok e abbiamo unito le celle adesso per copiare la formula riprendiamo la prima riga tutta, tutta e trasciniamo come vedi anche se l'ho trascinata dappertutto non, non ha cambiato il valore perché io solo ho trascinato la formula la formula è rimasta la stessa questa in quanto riguarda <clears throat> copia e incolla delle formule e per aumentare <clears throat> il numero delle mansioni e tariffa base oraria, proviamo a inserire un'altra mansione, come esempio direttore. Vediamo, valore di 10 euro all'ora e una pausa, 2 ore, come esempio. ci conviene eh, di fare le cose uh, una volta, non per ogni mansione, di inserire tutte le mansioni che ci uh, servono perché uh, le tappe per fare questa modifica sono abbastanza complicate e se dobbiamo farla ogni volta la modifica diventa pesante così diciamo di avere altre due mansioni di direttore eh, diciamo guardia guardiano Perché? Per prima cosa dobbiamo uh, <clears throat> andare nella scheda formule e definire il nome. A questi ce dopo vi spiego di certo una alla volta. Definisce nome, direttore, questa c'era. Definisce nome, guardiano, questa c'era. Perché? Perché questi nomi saranno usati in... Um, in una formula. Un'altra cosa, andiamo qua in gestione nomi e se guardiamo le dimensioni vediamo che è compresa la tabella fine qua così aumentando il numero al posto di F11 F14 13 14 ok in questo momento okay. guardiamo che è compreso anche le ultime due mansioni con questa abbiamo sistemato Uh, la definizione dei nomi. Torniamo per verificare come si può inserire uh, nella convalida dati. E qua, in questo momento, la convalida dati non contiene i nostri nuovi nomi. Per inserirli dobbiamo selezionare tutte le convalide dati uh, del servizio io farò la stessa cosa anche per la pausa per il momento per il servizio selezioniamo tutte le convalide dati tenendo premuto uh, tasto il control andiamo a selezionare per ogni giorno ok penso di aver finito andiamo in dati con valido dati dove ci dice che prende i valori fine al servizio gara se noi aumentiamo ma in posto di 11 mettiamo 13 ok ritornando vediamo che comprende tutti gli elementi okay. in questo momento io farò la stessa cosa anche per la pausa anche se di quanto ho visto tu non si la convalida dati nella pausa. Ma io per scrupolo 24 bene ora io devo solo andare in gestione nomi <coughs> direi di pausa comprende tutto. Se. adesso <clears throat> proviamo in questo modo a verificare, dopo vediamo se si poteva fare ancora più facile. Beh diciamo che operatore andiamo con 8 7 ve lo vediamo bene 7 lavorare del direttore iniziando dalle 6 15 sappiamo che ha una tariffa abbiamo messo da 10 euro di 90 euro 9 ore ma ha una pausa di 2 ore visto che funziona anche la formula totale se andiamo anche nei totali 7 lavorato 7 ore tariffa base base oraria abbiamo detto 10 euro tariffa base tariffa base di dove la prendiamo noi vediamo dati elenco <laughs> la stessa cosa selezioniamo tutta la convalida dati e dobbiamo aumentare anche qua con il 13 ok così possiamo cambiare all'operatore 7 tariffa posto di 7 deve essere 10